хижр сүресінде алла тағала инсана деген аят бар яғни алла тағала айтады біз адамды ә, мынау балшық болып одан кейін кепкен яғни былай сыңғырлап тұрған топырақтан жараттық деген біз жынды одан бұрын адамнан бұрын яғни түтінсіз яғни лаулап тұрған қызып қатты осы лаулап тұрған алаулап тұрған оттан жараттық дейді алла тағала періштелеріне айтты мен жаңағыдай мынау ә, топырақтан балшықтан жаралған адамды жараттым соған бас иіңдер деді сол кезде ә, періштелердің бәрі бас, бас иді бірақ иблистен басқасы яғни иблис бас имей қойды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады егер бір күні жасалған кезде оның негізіне қараңдар дейді ол егер тәкаппарлықтан жасалған болса оны кешіріледі деп үміт етпеңдер дейді неге өйткені иблис алейхисалам тәкап күнәні тәкаппарлықпен жасаған еді дейді сол себепті тәкаппарлықпен жасаған күнәнің бәрі сол иблис алейхисаламға ә, жасаған сияқты сол санатқа кете береді екен ал егер пайғамбарымыз алейхисалам ары қарай айтады ал егер адам шахуатқа еріп нәпсіге еріп бір құмарланып жасаған болса кеші, ол кешіріледі деп үміттеніңдер өйткені адам алейхисалам ол күнә жасаған кезде ол нәпсіге еріп қалды алданып қалды ол қызығып қалды сол үшін оның жаңағы күнә жасап қойды дейді